Kan argamnu godina arsii naannoo Oromiyaatti argamna. Gandi keessatti argamnu mooyyuu ganda Cibaa Mikaa'elaa Garee Safaraa zoonii sadaffaa keessatti argamna. Egaa muuxannoo gaggaarii e, qophii qonna gannaa irratti maal fakkaata waan jedhu kana qonnaan bulaa tokko filannee isaan obbo Guddataa jedhamu. Isaan biratti maal fakkaata qophiin qonna gannaa waan kana muuxannoo gaggaarii kana isaan wajjin barachuudhaaf deemaa irraa kallattumaan gara isaanii. Akka bultan. Nagaa bultan. Nagaartu. Lola. Abboo guddaa akkam jirtu. Akkam. Nagaami. Akkam dirru. Jirtani. Wayyuma akkam. Nagumaami. Jirtu. Akkami qophiin qonna gannaa kun. Amma shaggaarra jirra kunoo roobni deenu roobe. Eeshi. Amma jalqabbiirra jirra. Maqaan koo Dirribaa Raggaasa jedhama. Ogeessa misooma qonnaati. Maqaa keessanii gahee hojii keessanii natti muu dandeechanii? Ani guddataa barraan jedhama. Qonnaan eh, bulaa ganda Cibaa Mikaa'elaati. Ga'een kiyya immoo pilaastara keessatti. Amma isin arguma isaa keessa isin arge qotaa jirtanii akkamii waytii qonnaa kun amma ga'ee. Maggaalitii jammarraayyuu amma asmaraan amma irra geenyu baasaa keessa jirra heruma qonnaati. Amma qotaa jirtan lafti keessa illee bareedaadha. Marsaa meeqaaf qottanii yoo qottan kan immoo maal irratti kan fi gaarii na amma marsaan hin qonnu haga afur haga shanii ta'a yoo qotiyyoodhaan kan qonnu ta'e haga shanii deemuu danda'a. Biyyoon naannoo isaanii gooticha moo dhimileedha lafti gaara moo eh, diriiradha eh, lafti sun immoo aramaa baasa moo baasuu kanarratti bu'uureffanneeti kan gaariidha waan gaarii naa kaastanii eh, marsaan ittiin qotiyyoodhaan qotaa jirtanillee bo'oo qotiyyoon qottanii marsaa tokko hanga shanii qotuu feechannaa kaastanii turtanii yaadni natti tolee jira mee amma meeshaa ittiin qonnaa kana natti muunii dandeechan, meeshaa ittiin qottan kana gaaffii gaarii na gaafatte aadaa keenya aadaa qonnaan bulaati yaani sitti muu danda'ama humna namaatirraa numarraa eegalaadha achirraa sangoota waanjoodha loo'eenis hin jiraa. digiriin hin jira eegalee wagalli hin jira maarashaan hin jira kan ittiin ragatu hin jira bordaan hin jira qacceen hin jira. Akkuma isin jettan isinuu naa waan gaarii naa ibsitanii dhuguma kunoo hordaalee ni qabdanii digiriillee ni qabdu akkasuma wagalli ni jira meeshaan ittiin ragatamullee ni jira maarashaan ni jira loo'eenis kun horii qabdan biraarri illee jira kun biraa ladee argeetan jira. mukni funyaanittis akkasuma ni jira asirratti argeen jira waanjoon ni jira humna qotiyoo keechaniis kunoo qotiyo jajjabaa qabdan qotiyyoos argeen jira alangees qabattanii jirtu waan gaariidha. Haala itti qottan immoo iyyuu targisiisaa mee laalla. Ee sitti agarsiisuu danda'a. waa waal. baay'ee natti tolee jira. Biyya illee yeroo jiidhatti qabatanii waan gaaridha sirriitti namatti tola. Mee qonna kanarratti yeroo qottan sana maalirratti of eeggannoo kan gochuu qabdani? Qonna kana qotuun of eeggannoo gochuu qabdan maalidha? Of eeggannoo nu godhuu qabnu akkuma oomishni irraa ka'een eh, jiidhuma saniin eh, eh, lafaa garagalchuu qabnu. Akkaataa saniin yoo garagalchine xaa'ummaan lafa sanii eeggamuu danda'a. innumtuu galabaa suure xaa'oodha. Lammaffaa eh, rooba eennaa eh, rooba eh, jiidhinsa rooba teenna. Robbaa sanin garagalchina. Saniif ragaxaa keenyas seentimeetira soddomaa haga afurtamaatitti ragaxachuu qabna. Maaliif biyyeen midhaaniin taane lafa jalaa ol ba'a. Inni bu'aa midhaaniif. Tokkoffaa akkuma isin kaastanii Eh, jiidhina biyyoo eeguudhaaf akkuma oomishni irraa ka'een galabaasa wajjin galabbatudha. Galabaasa hojii san galabbatu sun immoo iyyuu gabbina biyyoo keenya akka nuu dabaluudhaaf kana waan gaarii nuu kaastanii lammaffaa irratti immoo <clears throat> yeroo roobaa eegnee qotu. Yeroo roobaa eegnee qotu jechuun immoo jiidhinsa biyyoo san biyyoo san keessatti qabachuudhaaf eh, yeroo roobaa eegnee qotu. Kanaan biraan immoo iyyuu hoo jiidhinsa san eegnee hin qonne ta'e lafti nu qonnullee hin kakaacha'a gulisaa guddataa jechuudha. Gaafa gulisaa guddatu immoo midhaan keenya sun ala awwaalama wanni facaafne guddaa akka facaafne sanitti nu margu baachuu qaba. Inni sadaffaan meeshaa keenya gaafa sirreeffannu maarashaa san gadi fageenya isaa jechuudha. Gadi fageenya isaa san sirreeffannaa digirii keenya hojii sirreeffannaa jechuudha. Digirii hojii yoo sirreeffannu seentimeetirri inni gasseenuu qabu seentimeetira soddoma hanga afurtamaa kana akka inni gasseenuu qabu sirreeffachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Yoo kana gochuu baanne maarashaan gadi seenu sun biyyeen taane fuudhee ba'a jechuudha. Biyyeen taane achi biqiltuu keenyaaf gaarii ta'uu baachuu danda'a. Kanaaf gaafa sirreeffanne biyyeedhuma gubbaa kanarra jiru bosbosaa yookiin immoo iyyuu kompoostii qabu kan isa kana qotuu qabnaa jechuudha. Gaafa isa kana qonne oomishaa fi argachuu dandeenya waan ta'eef waan gaarii nu kaastanii waan nama jechuudha waan isin nu Gaariidha waan isin natti tolee jira. Faayidaan qophii qonnaa kun maali jettanii yaaddan maali faayidaan isaa? Faayidaan qophii maasii tokkoffaa biyyeen akka bullaa'uuf. Lammaffaa biqiltuun eh, hiddi isaa eh, keessa naanna'ee albuuda adda addaa akka argatuuf. Hiddi biqiltuu qilleensa gahaa akka argatuuf. Haramaa to'achuuf haramaan akka eh, wannoon jenne akka horuu keenya hin miine isa to'achuuf. Arfaffaa ilbiisota adda addaatitti maasaa keessa jira. jecha adda addaa isaan akka eh, lafa aalami jechuudha. Akkuma isin jettan mootummaan kaastanii faayidaan qophii maasii inni guddaan biyyeen keenya akka wal fakkaatee toon eh, bullaa'uudhaaf biyyeen keenya wal fakkaatee yoo bullaa'ee oomishni yookiin sanyiin nuti facaasne achi jalatti nafaniiti bifa wal fakkaataadhaan nu marganii jechuudha. Inni lammaffaan wal fakkaatee nu bullaa'e qilleensi haala barbaadeen keessa socho'aa jechuudha. Sosochiin qilleensaa kun immoo iyyuu biqiltuu keenyaaf waan gaariidha jechuudha. Inni bira kanan biraa as keessatti eh, raamolee hedduutu jira. Raamoleen hedduu kun immoo iyyuu sosochii qilleensa kanaa achi keessatti sosochaan isaan jireenya isaanii adeemsifachuu jechuudha. Yoo isaan jireenya isaanii adeemsifachuu sosochi'an kana qilleensa achi keessa deemaa jechuudha. Qilleensi immoo iyyuu dachee kana keessa deemuun isaanii sun biqilaa keenya waan gaariidha jechuudha. calqaba yoo kaasnu barreessaa kilaastaraati naan jettanii maal jechuun akkuma laaltu amma lafa bal'aa bal'inaan argitu kana gara hektaara shantamii afuriin ta'a. Kanarratti akkaataan kilaastaraa bu'aan isaa faayidaan isaa guddaadha. Tokkoffaa sanyii wal sanyii walfakkaataa hin arganna. Eh, deebinee immoo hoggaa eh, sassaabuudhaaf yeroo tokko sassaabnaa yoo qolluullee yeroo tokko qonnaa yoo facaafnullee yeroo tokko facaafnaa kana faayidaan isaa waa baay'ee kaasuun hin danda'a. Akkuma isin jettan bu'aan kilaasaraa waan guddaadha. Tokkoffaa gaafa kilaasaraan gurmuufnee hojjennu liqii wantoota akka liqiitiin dhufanii haala salphaan argachuu dandeenya. Akkasumas immoo qonnaan bulaan gaafa walitti dhufee hojjetu kan oomisha xiqqaa duraan argachaa ture suni gaafa qonnaan bulaan oomisha guddaa argatu isa wajjin laalee dorgommiitu uumamaa jechuudha. Dorgommiin uumamuun kun immoo qonnaan bulaa hojii keessa gachaa waan gaarii argattu gama biraatiin immoo maashinii hamaa yookiin immoo gaafa hamatti seentanii illee gatii salphaa ta'e gatii fooyya'aa ta'een dhufanii kilaasara kana sassaabsisuu dandama waan ta'eef wanna gaarii kaastanii jechuudha gama gurguraati yoo dhufne immoo gaafa dhufnu oomisha kana oomishame waan ta'eef haaluma salphaadhaan gabaarra oolfannee gurgurachuu dandeenya waan jedhu waan gama birootiin immoo iyyuu galiin isin argattan asirraa waan gaarii argachuu dandeechan dorgommiidhaan oomishtu waan ta'eef waan gaarii argachuu dandeechan gama gama biraatiin immoo iyyuu kenniisa ekisteeshinii hojjetaan misooma gaafa dhufu adda addaatti deemee nama lamaa sadiitti himuurra gaafa qonnaan bulaan akkanatti gurmaa'ee jedhe haaluma salphaadhaan saayinsii jiru isinii dabarsuu danda'a jechuudha. Saayinsii gaafa isinii dabarsu saayinsii isinitti fayyadamtanii waan gaarii oomishtanii waan gaarii argattanii gara gabaatitti dhiyeessuu dandeechuu waan jedhu. Ergaanis qonnaa biraatti jira. Ee jira qotee bulaa erga ta'e ani raawwachuu qabu maali dursee waa'ee qonnaa beekudha. opereeshinii qonnaa akkaataa itti raawwatu beekudha. Kanaaf eh, ogeessa eh, naannoo wajjin qulqullamee waan raawwachuu qabu barumsa irraa fudhachuu qabu. Kanaaf eh, maasaa ofii yeroodhaan eegee hojiidhis eegee qotuu qaba. Kanumaan dhaabsa guddaadha dabarsa. Baay'ee koo guddee biyya saatii keessan guddaa nu kennitanii sa'aatii bal'aa nu waan nuti gaafachaa turree fi muuxannoo gaarii qonnaan bultoota biroos dabarsuu keenyaniif guddaa galatoomadha. Galatooma dhuftanii dhugaafachuu keenyanii fi bulaa keenyaniif akkanumatti itti fufaa isiniin jenna qotee bulaa na hafinaadha jajjabeessa isin jedha dhagaan na oola.